بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں بہترین نایاب نسخے لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو ہم لوگ دن بھر کام کرتے ہیں اور اتنا کام کرنے کے بعد جس سے میں تھکان اور سستی تو آ ہی جاتی ہے لیکن اگر ہمارے بتائے گئے نسخوں کو تین دن استعمال کے بعد تھکان سستی کیلشیم کی کمی اور ہڈیوں کا درد بھول سے زیادہ کام کرنے کے بعد تھکنا یا سست ہونا یہ معمولی بات ہے لیکن اگر دوسرے دن بھی یہ علامات برقرار رہے تو پھر یہ اچھی علامت نہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم میں کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے کیلشیم کی کمی بوڑھے لوگوں کے علاوہ جوان اور بچوں میں دیکھنے میں ملتی ہے آج کل ہر انسان پیسہ کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے لیکن انسان یہ بات بھول گیا ہے کہ اصل دولت تو اچھی صحت ہے نہ کہ روپیہ پیسہ آپ کے پاس چاہے جتنی بھی دولت ہو لیکن اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ کی ساری دولت آپ کے علاج پر لگ سکتی ہے اٹھتے بیٹھتے تھک جانا ہڈیوں میں درد کا ہونا تھکاون کی تھکان کی وجہ سے کسی کام کو نہ کرنا بالوں کی کمزوری نظر کی کمزوری جلدی مسائل کیلشیم کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو مستقبل میں بہت خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہمارے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کریں گے تو آپ کے جسم میں چستی اور نئی جان بھر دیں گے اور آپ تھکان سستی اور کمزوری کو بھول جائیں گے کیلشیم کی کمی کے متعلق مزید معلومات سے پہلے اگر آپ میرے channel health tips Babar Ali پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے آپ کو پہلے آپ کو مل سکے چلیے وقت ضائع کیے بنا ان نسخوں کی تفصیل بتا دیتے ہیں نسخہ نمبر ایک رائی کے دانے پچاس گرام کوزہ مصری پچاس گرام رائی کے دانوں کو پیس کر صفوف بنا لیں اور ایک سے ڈیڑھ چمچہ صفوف ایک پیالی دہی میں ملا کر شام کو اثر کے بعد استعمال کریں بہترین ذائقے کے لیے مصری کا پاؤڈر استعمال کریں صرف تین دن کے بعد ہی کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی یاد رکھیں چینی کا استعمال نہیں کرنا نسخہ نمبر دو ایک گلاس دودھ اور چار سے پانچ چمچے ساگو دانہ ڈال کر اچھی طرح پکائیں جب کھیر بن جائے تو اسے کھا لیں یہ آپ کے جسم میں کمزوری اور کیلشیم کی وجہ سے تھکاوٹ کو دور کرے گا نسخہ نمبر تین دو سو گرام سفید تل لے کر ان کا صفوف بنا لیں روزانہ صبح ناشتے کے بعد ایک چائے کا چمچہ سادہ پانی سے کھا لیں اس سے بھی کیلشیم کی کمی کافی دور ہو جائے گی ہڈیوں میں درد اور تھکاوٹ ختم ہو جائے گی نسخہ نمبر چار اس نسخے کے لیے آپ کو چاہیے چار سے پانچ دانے بادام پھر بھگونے کے بعد چھیل لیں اور رات کو دودھ میں کوٹ کر ڈالیں اور پی لیں اس نسخہ کے استعمال سے چند یوم میں کیلشیم کی کمی ختم ہو جائے گی نسخہ نمبر پانچ اس نسخے کے لیے آپ کو چاہیے سہانجنا کے پتے ان کو کافی مقدار میں توڑ کر سائے میں خشک کر لیں جب پتے خشک ہو جائیں تو پاؤڈر بنا لیں آدھا چمچ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں یاد رکھیں دنیا میں اس سے زیادہ کیلشیم کسی چیز میں نہیں پایا جاتا سہانجنا کے پتےوں پتوں میں دودھ سے چودہ گنا زیادہ کیلشیم میں موجود ہوتا ہے ناظرین ہمارے بتائے گئے پانچوں نسخوں میں سے کسی بھی ایک کا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ چاند یوم میں کیلشیم کی کمی بالکل ختم ہو جائے گی اگر مستقل طور پر روزانہ استعمال کریں گے تو ساری زندگی جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے آپ نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم